নতুন পৃথিৱীৰ নতুন দিগন্তৰ ন চকুজুৰি দীপ্তি ঢালি লৈ পুৰণি পৃথিৱীক ন দৃষ্টিৰে চাই আৰম্ভ হ'ল এক নতুন যাত্ৰা অতীতক পুৰণিৰ সপোৰাত হোৱাই বৰ্তমানৰ আধাৰত ভৱিষ্যতৰ ছবি অঁকাৰ এক নৱযাত্ৰা পুৱাবেলা সূৰ্যৰ ডাঙৰিৰ হনে পৃথিৱীৰ আন্ধাৰ নাশ কৰে আপোনাৰ জীৱনৰো যেন অমানিশা নাশ হৈ জীৱনটো হাঁহিৰে উপচি পৰে তাৰে কামনাৰে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা যাচিলো সোঁৱৰি সোঁৱৰি কিয় অতীতৰ স্মৃতি মিছাতেই নিজে দুখ পোৱা মুখনি মোলান কিয় মিছাতে চকুলো অতীতক পাহৰি পেলোৱা নৱবৰ্ষক আদৰি লোৱা নিৰাশাবোৰ অন্ত হৈ আশাবোৰ পূৰণ হওক সাঁচি থোৱা প্ৰতিটো সপোন পলকতে বাস্তৱ হওক তাৰে কামনাৰে নৱবৰ্ষৰ বৰা ඔබේ සැසනල් හැප්පිනිවේල්